Любі українці та україночки, цей рік був дуже непростий для нас, але він показав, наскільки є незламна українська нація. Я хочу вам побажати, щоб ви в новому році, в році перемоги, ще більше любили своє, нашу рідну мову, нашу культуру та історію, поважали кожного героя і пам'ятали, який поліг в наших визвольних змаганнях. І як вчила мама, ніколи не брати чужого, а тато ніколи не віддавати своє. З Новим роком вас! Віримо в нашу спільну перемогу, робимо все для цього. Слава Україні! Від батальйону Свобода з любов'ю з Бахмута.